Jeszcze inne ujęcie świętego Jana Nepomucena w Lądku na zabytkowym mostku to złoto to jakaś ostatnia renowacja tego pomnika okolica wygląda tak tam jest chyba ulica Klonowa tu Święty i oczywiście rzeka Biała landecka. filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia